Voici 5 choses sur le sommeil que vous pourriez ne pas savoir. 1. Les rêves peuvent avoir une fonction thérapeutique. Les rêves peuvent aider à traiter les émotions négatives et à favoriser la créativité. En fait, certaines thérapies utilisent les rêves pour aider les gens à résoudre des problèmes émotionnels. 2. Les troubles du sommeil peuvent augmenter le risque de maladies chroniques. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil, tels que l'apnée du sommeil ou l'insomnie, ont un risque plus élevé de développer des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. 3. Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Bien que les besoins en sommeil varient d'une personne à l'autre, la plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour être en bonne santé et fonctionner correctement. 4. Les troubles du sommeil peuvent affecter la mémoire. Le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur la mémoire et la capacité à se concentrer. Des études ont montré que le sommeil joue un rôle important dans la consolidation de la mémoire. 5. Les ronflements peuvent être un signe d'apnée du sommeil. Les ronflements peuvent être un signe d'apnée du sommeil, un trouble potentiellement grave qui peut causer des problèmes de santé. Les personnes qui ronflent fort ou qui ont des pauses respiratoires pendant le sommeil devraient consulter un médecin pour un dépistage de l'apnée du sommeil.